Ціла процедура із правильною обробкою сала по нововодолажськи. Таке сало буває тільки у новій водолаї. Ну хтось скаже і в мене, не спорю. Ну такого нема. Зараз вам розкажу про горілку. Подивимося, як вона упекла цього кабася і багато нового є що розказати, показати, предложити і продати. О! Фу! О! Що ви, глаза попало? Тікай оттуда. Воно як вітер отсюда хорошо. Тут розгорілось медленно, не спіша. І ось вам та сама коптілка, тільки на солом'яній основі. Кусок сала в нас лежить, обдатий соломою і все воно Ну отлично. Отлично. Як димить хорошо. Прям вообще іменно. Це ж воно цей дим густий, він прямо аж е, сідає на шкуру сала. Ну а так, ось воно хорошо іменно продимілося, хорошо в'їлося шкуру, вымету горячей водой, то есть пропаренной. Так, я думаю, тут під, під в комках воно теж хорошо. Е. Так, так. вітер нам поміг. Ось бачите, почало чуть-чуть горіти зараз вимиємо. да, переборщив трошки із соломою. Ну лучше переборщить, чим не доборщить. Воно то хуже не буде, просто в пару містах обгоріла шкурка. І отак вимиваємо. was there. Так, друзья, насчет горелки. Значить, ось вона моя горілка. Протертий. То грязно. Мені цю горілку подарили. Горілка, в мене є е, різні горілки. Є строїтельні, ну я маю в виду ці кровельні, здорові, мощні. Є обичні середні, є маленькі, ну битові такі домашні. Я всякими перепробував. І е, думав, що кровельна сама лучше. Ну, тобто в неї очах здоровий, чмале хорошо, вона сама лучше. Но я ошибався. Поки в мене не з'явилася і по економії, по ефективності, по всьому. Так от, воду виключив. Що виходить? Коротше, як вона в мене з'явилась горілка, оця, ця горілка виходить з радіатором. В якому смислі з радіатором? Е, Об'ясняю. Оце ось баклушка, ось вона там. Сантиметра півтора камера. Це радіатор, який нагріває газ. Газ іде яким методом? Ось я вам отак. Ось іде по трубі, ну, понятно, з балона. По трубі переходить в цю трубочку, тут заглушено, переходить в цю. Тут а до кипящого режиму доходить, взагалі до состояння кипятка. І виходить у маленьку, уже сюди і на форсунку. Все той баклуши. І вилітає, горить. Отак. Оцей наконечник постійно оця ось часть постійно красна. Це зараз сонце, а як сонця нема, я шмалю, вона прямо аж красна, аж така вишньова. Оця часть. Представте, що тут з цією маленькою камерою е, по кругу з газа. Звісно, вона горить. І вона горить ефективно, очаг здоровий, ну тільки вспівай робити. Обшмалка в мене відбувається ровно 40 минут. Ось як положив я його, зігнав шкуру і обпалив. Уходить 40 минут до мого состояння, що все кипить, шкварчить, горить. 40 минут. І помить солома, те все потіліпати язиком, попить кофе ще минут 20. І того час ділов від початку до кінця помивки. Так, тут показав. По ефективності, от кажуть, вона як турбіна самольота. Дивіться, У мене вона як появилася, у мене в балоні було менше половини газа. Я б шмалив двох штук, трошки руку піднабив, як шмалить, ну все поняв. А потім поїхав, заправив, у мене вже був пустий балон. Поїхав, заправив 40 літрів. Підійди сюди. Покажемо. Ось я записав 40 літрів. Ось 40 літрів заправив. І виводю з сарая, ставлю одиничку. Раз. Виводю з сарая одиничка 2, виводю з сарая одиничка 3, виводю з сарая одиничка 4, виводю з сарая п'ята одиничка, це сьогоднішня. І ось написано п'ята одиничка, 10.04. Сьогодні 10 число. І того, е, раз, два, три, чотири, п'ять штук. Ось п'яте лежить. 150 і з маленьким плюсом. Ми з вікою сьогодні важили. І 40 літрів п'ята штука. Тобто 5 на 8 40. Получається 8 літрів на одну голову уходить. Раніше в мене уходив на моїх суперкровільних мощних горілках балон на дві свині. Ілі як повезе, якщо вони не дуже здорові, 3. А зараз уходить 40 літрів, а балон то 50 літровий, ну 40 уходить. Тобто на 5 штук, 8 літрів на одну штуку. І то 40 літрів я заправляю, як був пустий. І я оце зараз дивлюсь, мені треба на завтра чи ні. Ну хто я знаю, ну там ну не, не багато, може ну на ощущення Ну літрів може 5, отак десь. Ні, я заправлю, не буду ризикувати, бо вдруг не хватить ще. Ну, коротше, я розумію, що що із 48 літрів мені вистачає на одну голову. Навіть, скажімо, якщо взяти той учет, що там залишився, можна його ще допалити пів, там свинка палить слідуючий, ну отак. Це робили під заказ. Я її не купляв. Довольний ли я нею? Дуже довольний. Е, ефективна, дуже ефективна. В неї очах, як палиш, очах здоровий. Так, чуть-чуть водиш, уся туша печеться. Тільки ж ну, не перепалить. Поначалу дуже опасно. Бук-бук не встигав реагувати, розтірювався. Дуже ефективно. Зараз, звісно, ну, привик. Для мене я тим більше так буває, обираю об'єми, от як зараз кожен день. Кожен день ріжемо і не нарадуюсь. І вже і Вікі, вона так понравилась. Віка каже, оце горілка. Так що отак, от така. І з радіатором. Це професіонально.